მოგესალმებით. ერთკვირიანი შესვენების შემდეგ ისევ ხვდებით ერთმანეთს. ვაგრძელებ გწოვის ვიდეო გაკვეთილებს. დღეს ჩვენ დაგვჭირდება ტამატებითი ჩხირი და მოგზოთ აი ამ შენიერ ორნამენტს. აა ნაკსოვი შედგება თვითონ ორნამენტი შედგება 30 თვალისაგან. ორნამენტი მეორდება ყოველი მე-11 რიგიდან. ასე რომ ჭხირებზე ავკრიფოთ სუნთლიანად 42 თვალი. და ასე შემდეგ. ქსოვე პირველი რიგი. უგუღმა რიგები ქსოვება უგუღმა თლებით. უგუღმა თლებით მხოლოდ პირველ ხუთ თვალს ქსოვ წაღმად. ეს ერთგვარი კანტი იქნება შემოვლებული ორნამენტის ირგვლივ. რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს განსხვავებული აი ეს ჩვენი ორნამენტი ჩვეულებრივ ნაკსოვთან შედარებით. დანარჩენი 30 თვალი, სადაც ორნამენტი უნდა ჩაისვას, უგუმა მხრიდან ვსოვთ უგუმა თვლებით. ეს არის მეორე რიგი, რომელიც სქემაზე არ არის აღნიშნული, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა თვალს გსოვთ უღმათ უღმა მხრიდან ბოლო ხუთ თვალს გსოვ წაღმათლებით წეღან რო ვახსენე კანტი მეთქი აი ეს შემდეგ გადავდივართ მესამე რიგზე. პირველ ხუთ ვალს ვწოვთ წაღმართლებით. შემდეგ ვიღებთ დამატებით ჭხირს. ეს დამატებითი ჭირი და გადმოგვაქვს ამ ჭირზე 5 თვალი 1 2 3 4 და 5 და ჩამოვკიდოთ ჩვენგან ზაფიარი უკანო ხარეს დანარჩენ 5 თვალს გვსოთ წაღმად 1 2 3 4 ой, вардеба. 5 3 და 5. 5. შემდეგ ამ განაეს ამ დამატებითი ჭხირიდან გადავიტანთ მარცხენა ჭხირზე ამ თვლებს 1 2 3 4 5 და გვსოთ წაღმად 1 2 3 4 5 ორი სამი ოთხი ხუთი წლები ითვალეთ ქსოვას უყარს დათვლა ეს იმისათვის რომ არაცდეს ა თვალი თვალს და ორნამენტი გამოვიდეს ზუსტად შემდეგ ვსოვთ 10 თვალს 2 3 4 5 6 7 8 9 10 შემდეგ აა შემდეგ ვიღებთ დამატებით ჭირს და ეხლა ჩვენ აი მარჯვნივ ხუთი თვალი თუ გადავაადგილეთ, გადავაჯვარედინეთ მარჯვნიდან მარცხნივ, ეხლა ხუთი თვალი მარცხნიდან მარჯვნივ უნდა გადმოვაადგილოთ. ეს უნდა გავაკეთოთ ასე. 1 2 3 ხუთი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჭირზე 1 2 3 4 5 6 შემდეგ ვიღებთ დამატებით ჭირს და დამატებით ჭირზე განვიგოთ ხუთი თვალი 1 2 3 4 5 6 ჩემო ვიდეო ჩვენგან ხუთი თვალი დავაბრუნოთ ისევ საფსო ჭხირზე არ შეგვიშალოს დავითვალოთ ხო ესე შემდეგ დამატებითი ჭხირიდან ეს ხუთი თვალი ჩამოვაცვათ მარცხენა საფსო ჭხირზე 1 2 3 4 და 5. ხო გსურთ? ერთი, ორი, 3. შემდეგ დანარჩენ აი ამ აა ხუთვალს ჩოვლებით ამეთ გვსოვთ წარმოთლებით 1 2 3 4 5 უკუღმა რიგი, რა თქმა უნდა. იქსოვება უკუღმა თლებით. ორნამენტი უნდა მოგხსოვოთ უკუღმა თლებით. ხოლო კანტი წაღმა თლებით. ორნამენტის ზონა მეხუთე რიქს მეხუთე რიქს ვქსოვთ სულ წაღმოთვლებით რა თქმა უნდა კანდი ისედაც წაღმართლებით უნდა მოგხსოვოთ და მივადგეთ ორნამენტს და გხსოვთ სულ წაღმართლებით ესეც ესე მოგვსოვეთ მეხუთე რიგიც სულ წაღმართლებით ორნამენტის ადგილი ეხლა უგუღმა მხარესაც მოგვსოვთ როგორც ვიცით უგუღმა მხრიდან ორნამენტი იქსოვება უგუღმართლებით ხოლო კანტი ისედაც წაღმართლებით შემდეგ კანტის ხუთი თვალი მოვხსოვოთ. ეს. შემდეგ ორნამენტის ხუთ თვალს ვხსოვთ, როგორც სქემაზეა ნაჩვენები. 1 2 3 4 5 5 ვიღებთ დამატებით ჭირს. აა და ეხლა ასეთ რამეს ვაკეთებთ. აა ეს ხუთი თვალი ხომ არის? აი შემდეგ ხუთ თვალს გადმოვიტანთ აი ამ ჩხერზე. ამისათვის ასე მოვიქცევით. ჯერ ხუთი თვალი გადმოვიტანოთ მარჯვენა საქსო ჩხერზე. იგი 1 2 3 4 5 ესე. შემდეგ გადმოვიტანოთ დამატებით ჩხერზე ხუთი თვალი 1 2 3 4 5 ხუთი ჩამოვკიდოთ ჩვენკენ 6 7 8 9 10 და შემდეგ გვსოთ ხო, შემდეგ ისევ აი ამ ხუთ თვალს ვაბრუნებთ საქსო ჭხილზე 1 2 3 4 5 აი დამატებით ჭხირზე ამ ხუთ თვალს ჩამოვაცვამთ მარცხენა საქსო ჭხირს 1 2 3 4 და 5 და ახლა გვსოვთ ამ 10 თვალს ესე წაღმართლებით. ესე, ნახეთ, 10 შემდეგ შემდეგ ისევ უნდა მოვახდინოთ გადაჯვარე დინება. აი ნახეთ დააკვირდით. აა ეს ხომ მარცხნიდან მარჯვნივ გადავაადგილეთ ხუთი თვალი. ეხლა ხუთი თვალი, აი ეს ხუთი თვალი უნდა გადავგრიხოთ მარჯვნიდან მარცხნივ. ანუ გადმოვიტანთ ეხლა ამას დამატებით ჭხირზე, შემდეგ ხუთ თვალს. შეხედეთ სქემას. სქემის მიხედვით გვსოვ მე. 3 4 5 ჩამოვკიდოთ. შემდეგ გადმოვიტანთ შემდეგ ხუთ თვალს მარჯვენა ჭირზე. დამატებითი ჭირიდან დავაბრუნოთ ხუთი თვალი მარცხენა ჭირზე. და მარჯვენა ჩხირიდან, ნაც ეს ხუთი თვალი დავაბრუნოთ მარცხენა ჩხირზე. ეს. ახლა გვწოვთ აი მოვახდინე და ესეთი გადაადგილება. შემდეგ ვხსოვთ ხუთ წაღმა თვალს, როგორც სქემაზე არაჩუნები 3, 4, 5 და კანტის ხუთი წაღმა თვალი. 1 2 3 4 5 აი, აი ესეთი, ესეთი ორნამენტი გამოდის. ვაგრძელებ ქსოვას მერვე რიგი მერვე ანუ უკუღმა რიგი კანტისთვის რა თქმა უნდა ვქსოვთ წაღმათვლებს ხუთ წაღმათვალს ხუთი და ორნამენტისთვის ვქსოვთ 30 უკუღმა თვალს მე-9 რიგი სქემის მიხედვით მეცხრე რიგი იქცევა მხოლოდ წარმოთვლებით მეათე რიგი უგუღმა რიგი უგუღმა თვლებით და როგორც დასაწყისში აღვნიშნე ორნამენტი მეორდება ყოველი 9 რიგის შემდეგ ესე იგი ჩვენ ახლა ვიმეორებთ 1 2 პირველ რიგს. პირველი რიგი არის უყველა წაღმათვალი. გამჩნევთ ორნამენტს. ეს კანტი და ამ კანტის ფონზე უფრო გამოიკვეთა ორნამენტი. აი როგორი გამოვიდა. ესეთი ძალიან ლამაზი ორნამენტი გამოვიდა. ნახეთ. და ამ სადანაქსოვის ფონზე როგორი რელიეფური გამოჩნდა ეს ჩვენი ორნამენტი, ნახეთ, როგორია. ეს ორნამენტი დაამშვენებს კარდიგანს, ჟაკეტებს, ბლუზებს. ჩემი აზრით, განსაკუთრებით მამაკაცის პულავერისთვის იქნებოდა კარგი. რაღაც ისეთი სხვილი, ესეთი ნაცნავები, ესეთი სხვილი გრეხილები. უფრო მამაკაცო ჟაკეტს დამშვენდებოდა. ასე რომ შემოკარგებო ჩვენი ვიდეო ქსოვის გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიქეთ ვიდეო. ეს ჩემთვის ერთგვარი სტიმული იქნება და ხალის მომცემს, რომ განვაგრძო ვიდეოების ქსოვის ვიდეო გაკვეთილების დადება და ატვირთვა თქვენთვის ჩვენება. მინდა გიცურვოთ წარმატებები, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.